haloo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii xogta dahsoon oo aynu ku soo qaadanayno warbixinta uu soo bandhigay guddoomiyaha hay-adda hawada sare ee dalka ruushka warbixinta oo uu ku soo bandhigay muuqaallo muujinaya dayaxgacmeedada dalka ruushka oo dusha ka sawiray aqalka cad ee dalka maraykanka looga taliyo iyo xarumaha gashaambuurta neto midooda yurub iyo meelo muhiima ah oo ka tirsan waddamada waaweyn ee reer galbeedka maxayse xilligan ugu tala galeen oo uga dan leeyihiin ruushku inay soo bandhigaan muuqaalada noocaas ee ay qaade ku soo dhowaada barnaamijka dowladda ruushka waxay soo bandhigtay muuqaallo ay sheegtay inay ku qaaday aaladadeeda dayax gacmeedka kuwaasoo ay ka muuqdaan sawirada aqalka cad ee dalka maraykanka aqalka gaashaandhigga maraykanka magaalooyinka waaweyn ee dalka maraykanka sida washington iyo new york iyo meelo kale oo muhiima ah oo ka tirsan qaaradda yurub sida xarunta gaashaanbuurta neto xarunta midowda yurub xarumaha maamul ee wadamada waaweyn ee reer yurub sida faransiiska ingiriiska sbain jarmalka iyo weliba waddamo kale oo uu ka mid yahay biljamku waana warbixinta loo haysto inay ruushku ku soo bandhigeen ama ku soo beegeen xilliga ay shirayeen waddamada gaashaanbuurta neeto iyadoo muuqaalada noocanina ay yihiin kuwo ay ruushku ku tilmaamayaan ama ugu sheegayaan waddamada xubnaha ka ah gaashaanbuurta neeto inay u fudud tahay inay duqeeyaan xarumaha ay ku shirayaan iyo meelaha kale ee ahmiyadda ballaaran leh ee waddamadoodu ay leeyihiin iyadoo duqayn kasta oo ruushku ay noocaa ku samayn doonaana ay noqon doonto inay isticmaalaan hubkooda halistaa ah. warbixintan waxaa la aaminsan yahay in lagu soo bandhigay rabitaanka iyo amarka madaxweynaha ruushka faladimir putin isagoo horena faladimir putin looga hayo inuu sheegay in haddii raashiya amnigeed uu khatar galo aanay isaga wax macnaala lahayn ammaanka caalamka oo dhan waana xilli ay hanjabaadihii kala duwanaa ee dhinaca afka iyo hadalku hadba isa sii bedelayaan oo ay u muuqdaan inay hanjabaadahaasi haatan gaadheen kuwa ficla waana warbixinta iyo muuqaalada cusub ee faladimir putin uga dan leeyahay uguna sheegaya waddammada reer galbeedka inay uga tagaan yukrein oo ay faraha ka qaadaan dagaalka halkaa ka socda haddii kale ay arrintu isbedeli doonto oo ay dhici doonto inay duqeeyaan ruushku meel kasta oo ay gaadhayaan muuqaalka ay ku shirayeen gaashaanbuurta neto ayaa la qaaday xilligii uu ka socday kulan madaxeedka waddamada neto halkaasoo ay ku sugnaayeen ama isugu yimaadeen madaxweynayaashii ama hogaamiyaashii ugu badnaa ee dalalka soddonka ah ee gaashaanbuurta neto ka tirsan kulankaasi oo maalmihiina dhaafay ka dhacay magaalada madrid ee dalka sbain fariinta buutin waxay ka dhigan tahay inuu leeyahay hogaamiyaasha gaashaanbuurta neto waanu idin aragnaa halka aad ku shiraysaan haddii aannu doonayna inaannu idin duqaynana waannu idin duqayn karaa guddoomiyaha wakaaladda hawada sare ee dalka ruushka ayaa soo dhigay bartiisa xidhiidhka bulshada ee telegram muuqaalada uu sheegay inay qaadeen dayaxgacmeedada dalka ruushka waana qayb ka mid ah dagaalka hawada sare kaasoo maalinba taxigta adeegsigiisu uu muhiimad weyn u leeyahay khilaafyada iyo isku horimaadada caalamka ka socda halkan waxaynu ku aragnaa magaalada madrid ee dalka sbain oo ah halkii uu ka dhacay kulan madaxeedkii ugu dambeeyey ee gaashaanbuurta neeto kulankaasi oo socday siddeed labaatankii ilaa soddonkii bisha waana muuqaalka ay ururku sheegeen inay ku qaadeen dayax gacmeedkooda waana muuqaalka qaaditaankiisa ama sawirkiisu uu halista ku yahay dalalka gaashaanbuurta neeto guud waana muuqaalada uu faladamiir putin ugadan leeyahay inuu ku wargeliyo oo ugu sheego hogaamiyaasha gaashaanbuurta neeto inay raashiya la socoto halka ay waddamadaas ku shirayaan iyo dhaqdhaqaaqyadooda kala duwan sida gaadiidka ay raacayaan iyo diyaaradaha ay la socdaan muuqaalkan kale ayaa waxa wiiya isna magaalada washington iyadoo uu si caadiya inooga dhex muuqdo aqalka cad ee dalka maraykanka waxaana isla muuqaalka ka muuqdaa dhammaan muuqaaladii ama dhismayaashii u dhowdhowa gaar ahaan dhismayaasha iyo xarumaha ahmiyadda weynle aqalka gaashaandhigga maraykanka ayaynu hadda aragnaa oo isaguna ku yaalla magaalada washington waana mid ka mida ah muuqaalada ay qaadeen dayaxa gacmeedyada dalka ruushku halkana waa xarunta ama caasimadda dalka ingiriiska magaalada london oo iyadana qayb ka ah meelaha ay sawirada ka qaadeen dayax gacmeedyada dalka ruushku sida ay bayaamisay amaba ay sheegtay dowladda ruushka gaar ahaan wakaaladdeeda hawada sare iyadoo muuqaalka magaalada london ay ka muuqdaan biriijyadii laysaga gudbayey iyo weliba caanka ay namberton down street oo ay degan yihiin amaba ay ku shaqeeyaan baarlamaanka dalka ingiriisku halkana waa caasimada dalka faransiiska magaalada baris oo iyaduna la kulantay hawsha sirdoon ee dalka ruushka amaba hawsha qarsoodiga ah ay qaadeen wakaaladda hawada sare ee dalka ruushka hawsha oo ah muuqaalada muhiimka u ah iyaga ee ay ka qaadeen caasimadaha dalalka reer galbeedka iyo xarumaha ay leeyihiin wakaaladahooda ay ku midaysan yihiin sida midooda yurub iyo gaashaanburta neto magaalada baariin ee dalka jarmalka ayaa iyaduna ka mida ah meelaha ay dayaxacmadada ruushku ka qaadeen muuqaalada iyagoo si weyn muuqaalada ama sawirada loogu muujiyey xarumaha halbowlaha ah ee waddamadaasi ay leeyihiin sida xarumaha baarlamaanada iyo dhismayaasha xukuumadaha muuqaalka aynu haatan arkaynaana waa magaalada waa magaalada brussels ee dalka biljamka